Hello mga Kapinoy Psych! Magandang buhay! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais naming ipaalala na mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito. Handa na ba kayo? Mapagpalang araw mga kapinoy side, kumusta ang araw mo? Tila ba napupuno ka na sa dami at laki ng stress mo? Para na ba itong isang tsunami na anumang oras ay babagsak na sa'yo? Maaring nakakaranas ka ng nervous breakdown. Ang nervous breakdown ay ang kawalan ng kakayahang gawin ng mga karaniwang pang-araw-araw na gawain dahil sa sobrang emosyon. Hindi man ito isang aktwal na psychological term at hindi rin isang mental health disorder, ang pagkakaroon nito ay lubha pa rin nakakabahala. Bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, paalala lang na ang video na ito ay layon lamang na magbigay ng impormasyon at hindi ginawa upang sumuri o gumamot ng anumang kondisyon. Kung ikaw ay kasalukuyang nakakaranas ng nervous breakdown, mas makakabuti kung ikaw ay sumangguni sa isang doktor o mental health professional. Tara na at alamin natin ang limang senyales ng nervous breakdown. Una, matinding pagkapagod. Pakiramdam mo ba'y wala kang sapat na enerhiya kahit na nakakapagpahinga ka naman? Isa sa karaniwang sintomas ng nervous breakdown ay ang hindi maipaliwanag na kawalan ng gana sa paggawa ng mga bagay-bagay. Samahan mo pa ng matinding stress at pakiramdam na sobrang pagkapagod. Lahat ng ito ay nakakaapekto sa iyong mood at hindi tulad sa karaniwang stress, mahirap itong malihis o mawaglit. Ito'y maaari ring tumagal kapag hindi maagapan. Ikalawa, mga halusinasyon. Paminsan ba ay nakakakita o nakakarinig ka ng mga bagay na hindi naman talaga nag -e exist Kapag tayo nakakaranas ng matinding stress, maaring malinlang tayo ng ating utak sa mga bagay na akala natin ay nariyan ngunit isang ilusyon lang pala. Ang mga halusinasyon na ito ay maaring maranasan sa iba't ibang paraan at ito ay pwedeng may ugnay sa nervous breakdown o mga mental health disorders tulad ng schizophrenia, epilepsy at Parkinson's disease. Kung meron ka alinman sa mga nabanggit, mas mainam kung ikay kumonsulta sa isang doktor. Ikatlo, pagkakaroon ng panic attack. Nakaranas ka na ba ng isang panic attack kung saan nakaramdam ka ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga? Maaaring akalain mo na ang panic attack ay kaparehas lang ng nervous breakdown pero ito ay magkaiba. Ang panic attack ay isang kondisyon na biglaan at pakiramdam ng matinding takot na nagtutulot ng malalang mga pisikal na reaksyon kahit wala namang aktwal na banta. Kahit na ito'y pansamantala lang, ang panic attacks ay nakakatakot na kondisyon dahil tila ba nawawalan ka ng kontrol sa iyong sariling katawan at nagkakaroon ka ng pakiramdam na yun na ang iyong katapusan. Ang pinaka-epektibong paraan upang ito'y maiwasan ay ang pagdistansya sa anumang nagsasanhi nito. Ikaapat, ang matinding pagkabalisa o anxiety, ikaw ba ay nangangamba sa isang pagsusulit, isang interview o sa iyong presentation? Ang isa pang karaniwang dahilan ng nervous breakdown ay ang pagkakaroon ng anxiety disorder. Ang anxiety ay maaring magmula sa mababang kumpiyansa sa sarili at nagdudulot ng pag-iwas sa mga kaibigan at pamilya at pagkalugmok. Kaiba sa karaniwang anxiety, ang severe anxiety ay lubhang magpapataas ng iyong stress level at posibleng umabot sa punto na hindi na kayanin ng iyong utak at katawan, kaya magtulot na ito ng matinding nervous breakdown. Ang ikalima ay ang hindi makontrol na mood swings. Madali bang mag-iba ang iyong mood? Kanina lang ay sobrang naiinis ka tapos ngayon naman ay sobra ka namang nalulungkot? Ang mabilis at madalas na pag-iba ng mood ay maaring senyales ng nervous breakdown – maaari ring magdulot ng mood swings ang iba't ibang hormone sa katawan, pagkalulong sa droga at iba pang kondisyong medikal. Pero bantayan mong mabuti dahil po pwedeng ito'y nervous breakdown na pala. Nakarelate ka ba sa mga nabanggit na senyales? Kung oo, kumonsulta sa isang profesional upang ikay magabayan sa nararapat na therapy, gamot at iba pang alternatibong lunas sa kondisyong ito. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa iba pa nating kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panonood! Hanggang sa muli!